गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गण राज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बनी नेपाल में पिता राजा शुदोधन और माता माया देवी के घर हुआ था उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी गौतम के जन्म के सात दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुदोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया जब गौतम बुद्ध के जन्म समारोह को आयोजित किया गया तब उस समय के प्रसिद्ध साधु दृष्टा आसिफ ने एक भविष्यवाणी कि यो बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक उन्होंने गुरु विश्वामित्र से वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की यही नहीं वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती घुड़दौड़ तीर कमान जैसी कला को एक क्षत्रिय की भांति सीखा कम उम्र में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था